Egun on guzti baita be hemendik Madriletik gero itzalditxo bat ematera etorri diranei atzoa arratsaldean justu etorritakoei eta baita be Barcelonatik etorritako beste bikidei. Beraz gaur batetik eta bestetik edukiko dugu aukera ere ikasteko eta zelanez gaurkoan esker bereziak hezkuntza saileko sailburua den Cristina Uriarte Andereari. Zerri askotan entzuten dugu, telebiztan mekonsta, eta nik alaxe esango dut, mekonsta, baita be, gaurkoan, seilburuak alegin berezi egin duela gurekin egoteko. Eta hori eskertzekoa da. Benetan eskertzekoa, ze seguraski danok jakindezak egur moduan, bueno, ba, agendak nahiko estuak izaten dira, alako karguetan. Beraz, Zeilburu handerea, eskerrik asko, lehenengo eta alegin horregatik. Eta gaurko bigarren egunari, ezin da beste modu batean izan, berari tokatzen zaio hasiera ematea. Hala dagokio eta. Beraz, Kristina Uriarte, Anderia, zailburua, eskuntza zaileko zailburua, zeurea da hitza. Egun da eskerrik asko. Egun hon, Josu, entzuten da, bai. Egun hon guztioi, eta eskerrik asko antolatzailei hirugarren topaketa honetan parte hartzeko gonbitea luzatzeagatik. Benetan eskertzen dizuet gombideatu izana, teknologiak, hezkuntzak eta bien arteko korlazioak bizi duen momentu aztertuko duzuen zita honetara. Edukietan sartu baino lehenago, kontzeptua bera aipatu nahiko nuke. Teknologia edo teknologia berriaren kontzeptua, eta benetan deigarria egiten zait. Paradoja, teknologia berrieta zitze egitea, zaharkituta geratu da, ja da. Aurrera pasu teknologikoek ez dara mate urte larregi gure artean, baina egia da ezinbesteko, ezinbesteko bihurtu direla, gure guneroko zer oso presente daudela. Gutaritako batzuentzako lagun berria da, baina gero eta gehiagorentzat arkatza eta koaderno hartzea bezain naturala egiten zaie. Lanerako beste tresna bat, besterik gabe. Beraz, errealitate horrek bidean markatzen digu. Baliteke, duelorte batzuk baten batek korronte teknologiko txat hartu izana, etorri den moduan desagertuko zana, modo bat, moda bat azken finean. Baina kontuiek atzean utzi ditugu. Teknologiek pasai aldatu digute, eta inguru berri hori aprobetsatzen jakin behar dugu. Joan den urtarriako geta iruan, berri honi begira, hezkuntza zailak markatzen dituen hildo nagusiak azaldu nituen. Hezkuntzaren alorrean, sortzi atal beriztu nituen. Eta hoietariko e, bat, hezkuntza eta teknologi, teknologiei zegokion. Beraz, gai hau behar bezala lantzearen garrantzia azpimarratu nahi izan duen. Beti ere, orain arte egindakoan oinarrituz, aurrerantzean bultzatu beharreko esparruak identifikatzeko beharrarekin. Hori horrela, nire agerraldian informazioaren teknologian behiakaerari dagokionez, aurreko legegintzandian egindako alegina nabarmendu nahi izan nuen. Bai ikastetzea eusten duten elementuak eta kanpoko konexioa hobetziari dagokionez, eta bai aplikazio berriak abian jartxari dagokionez. lerro berretik jarraituz, legegintzaldi honetan, hezkuntza zaiak beste alegin bat egin nahi du. Batez ere, ardatz jakin batzuetan oinarritutako estrategia bultzatuz. Alde batetik, sistema berriak eta sistema zaharkituen bilakaera teknologikoa finkatu beharko dugu. Hasi garaia jada, ikastetxeetako interneteko elektronika aldatzen, datuen mugimendua harintze aldera. Horrez gain, laizzer ikastetxetan dagoen wifia hobetzeko hitzarmena sinatuko dugu, azken belanaldikoa jarraizt. Eta horrekin batera, gaiu teknologikoak berriztatzen jarraituko dugu, etenigabeko prozesuan. Bestetik, familiekin eta ikasleekin egin beharreko zerbitzu, komunikazio eta kudeak eta akademikoko plataforma bultzatu nahi dugu datozen hilabeteetan. Zertaz ari naiz? Ba, adibide gisa, ikasleen erregistro bateratua, historial akademiko elektroniko zentralizatua, ikasleen historia akademikoak zeinadura elektroniko bidez lortzeko aukera. Garraioa, jantokiak eta beka kudiatzeko zerbitzuen garapena. Eta bestelako sistemak modu errezago batean kudeatzeko beharra eta aukera teknologiari ezker. Bestalde, eta ikastetxe tradizionalen bilakaera, zareko ikastetxerantz, zuzenduko dena. Lehen pausuak eman ditugu da. 2006an zer, ikastetzen konektibitatea asko betu dugu. Utzienez, eun megatako abiadura lortu dugu. Eta kasu batzuetan, zeireun da hogeita mar megatara iritsi daiteke. Bai ezkuntza prozesuaren beharrak exigitzen duenari aurre egin ahal izateko, eta baita administrazioak ikastetzen eguneroko kudeaketak eskatzen duena ahalbidetzeko. Gure ikastetzetan edozen gaiu teknologiko erabilita beharrezkoa den edozein tokitik konektatzeko aukera izango dugu. Azken finean, baliabide teknologikoen erabilgarritasuna bermatu behar dugu. Benetan, gure formazio ibilbidean probetsu garria izan dadin. Horrez gain, nabarmena da ikastetxe ziurtatuen aurrerapena heldutasun metodologikoko ereduaren bitartez, aipagarria da izan duen bilakaera azken urteetan. Heldutasun maila jakin bat akreditatzen zuten sortzi ikastetxetatik gora gara Durante la nueva legislatura, el Departamento tiene como objetivo realizar un nuevo esfuerzo, de tal forma que a la finalización de la misma, los sistemas de información sean modelo de referencia a nivel estatal en el ámbito de la educación. Para dar respuesta a los objetivos indicados, se ha establecido una estrategia articulada en base a los ejes siguientes. Consolidación de los nuevos sistemas y evolución tecnológica de los sistemas obsoletos plataforma de gestión académica, comunicación y servicios con familias y alumnado. Evolución de los centros educativos tradicionales hacia centros educativos en red. El Plan Esiberri 2020 recoge como objetivo que el alumnado que concluye la educación básica ha de haber alcanzado una competencia digital y mediática que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación funcional. Para ello, es imprescindible promocionar las competencias digitales de todo el profesorado. En ese sentido, el número y nivel de centros educativos del modelo de madurez TIC han aumentado en los, últimos años. Hemos pasado en o cuatro años de un total de ocho centros que acreditaban su nivel de madurez a más de 360 y debemos seguir en esa misma línea. Los próximos años, la mayoría de los centros deberán dar el paso para digitalizar sus diversos procesos, gestión, comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje de, las aulas. Horretan guztian, oinarrituta sustatu beharko dugu irakaskuntzaren modernizazio teknologikoa. Modernizazio horren euskarriak material didaktiko eta hezkuntza eduki imprimatu eta digital irekiak izango dira, batez ere euskarazkoak. Normala den moduan, material eta eduki ireki horiek koherenteak izango dira Eziberri hogei planaren plangintza didaktikoarekin eta metodologikoarekin. Hala nola, iraleren erre eta eima programaren deialdiekin. Nabarmena da, zarezkuntza gelan izeneko baliabide digitalbidez, digital bidez, irakasteko eta ikasteko berrikuntza proiektuan erakutsitako interesa ere. Dakizuen moduan, programa honen bitartez laguntze ematen zaie ikastetzei, gelan erabiliko diren material digitalak sortzeko, eta aldiberean, aloronetan haien irakaslegoak beharrezkoa den formazioa jasotzeko. Ikastetxe asko dira parte hartzen dutenak ja da. 2014-2015 ikasturtean martxan jarri genuenetik eta jarraituko dugu lan egiten hildorretan gurelburu gure helburua izanik ikastetxe guztietara iristea. Badakigu erronka handia dela, baina jakitun gara gai honen garrantziaz eta ikastetxeek ere horrela eskatzen digute. Guztion artean agertzen diren biharrei erantzuteko premia dugu. Hasieran nioen bezala, teknologia gure ikasleen hezkuntza pro, eh, prozesuan lagundu egingo die, nahita nahi ez. Beraz, aprobetsatu dezagun eskaintzen digun aukera. Gaiu teknologikoek gure ikasleen kompetentzietan lagunduko digute, gero eta gehiago. Jakituraz, erabili beharko ditugu. Haiekiko dependentzia kontrolatuz. Tresnarik eta honena arerio bihurtu daiteke, kontroli gabe, neurririk gabe erabilizkero. Legealdi honetan, gure hezkuntza sistemaren nobekuntzaren etengabeko prozesuan, eragien arteko, alderdi politiko eta talde sozialen arteko urbitasuna bultzatu nahi dut. Denok, elkarlanean, akordioaren bila. Lehen eh, pausua izango da, saia baina begarrezkoa. Oinarriak ezartzeko. Ondoren, hezkuntza lege berri bat adostu izateko. Eta lege berri horrek oso kontutan izan beharko du teknologia berrien erabilpena, hezkuntzarako metodologia berrien presentzia eta garrantzia gure hezkuntza sisteman. Nire aldetik besterik ez. Seguru nago topaketa honetan parte hartzen duzuenok inbertsio ona egingo duzuela. Teknologia eta egin hausnartu, etorkizunean nondik norako ninguruan amestu, beti ere hezkuntzaren hobekuntza bilatuz. Berriro ere, eskerrak eman nahi dizkiet, ardura du nahi, gomidatea luzatzeagatik. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zailburu. Lehen astu desatea baita be, eskuntza zaileko beste arduradun batzuk ere, gurekin dauzkagula, deraz, zuei ere, ardura desberdinetan gure ongi torria. Gogora ekarri nahi dut, gaur gainera zailburu eta eskuntza zaileko arduradunak hemen dirala. Atzo, eh, beste irekiera mota batean, gure adierazpenean eh, jarritako zenbait gauza, denok ere, behintzat, e, gauza bera edo beretsuak entzun ditzagun. Atzo, onela izaten genuen. Belaunaldi berriak bizitza aldurako prestatzea daur hezkuntza hasi eta batxilergoa edo talanbide ziketara ziketaraino doan hezkuntzaren helburua. Hezkuntza bikaintasuna eta ikasle guztien arrakasta sustatuko duen hezkuntza prozesua bezala ulertzen dugu igarotze hau. Euskal Eskola Publikoan, Honetan oinarritzen dugu gure eguneroko lana. Gure hezkuntza estrategiako betuz eta hezkuntza komunitateko eragile guztiak inplikatuz zeregin, kolektibo honetan. Ikastetxe publikoek, ardura zerantzuten diegu Euskal Hiritarren gehiengoak guregan jarri duen konfidantzari. Gero eta hobeto formatutako eta kohesionatutako Euskal Gizartea lortzea baita gure helburua. Ezinezkoa da ulertzea, gure hezkuntza sistema kaskena markadetan lortu duen ekitate maila eskola publikoaren lana goraipatu gabe. Aspaldi komprometitu zan pertsonekin Euskal Eskola Publikoa. Aurreko legegin zaldian, eskuntza zaiak marko pedagogiko eta kurrikularrean planteatutako arau eta planek ambizio handiko hezkuntza jokaleku batean ipintzen gaituzte guztiok. Arrakasta lortzeko, eragile guztien elkarlana eskatzen du honek. Hezkuntza arduradunak, aholkulari pedagogikoak, irakasleak, familiak eta baita beste hainbat eragileren lana ere. Hezkuntza saiak hogei hogei hobekuntza planean hartutako konpromisuak betetzea espero dugu eta gu presta gertzen gara hemen gaur berriro berauen garapenean laguntzeko. Sare eskuntza gelan bezalako proiektuen aldeko apostu argiagoa behar dugu. Ikastetxe publikoen autonomia eskazare azpimarratu beharko genduke. Konektibitate hobetzeko edapena ere, ba atzerapen batzuekin ibili da. Euskarazko eskuntza baliabide irekien urritasuna hortxe dago. Dispositiboak erosteko laguntza ereduak ere, eman du eraginkortasuna, baina eraginkortasun txikia renting, leasing, leasing parkatu eta antzeko finantziazio ereduak martxeko, martxan jartzeko ikastetxe publikoak ditugun mugak, besteak beste ikastetxe publikoen digitalizazio prozesua eragosten ari dira. Eta guztia, astu gabe, material kurrikularrak erosteko ere laguntza universalak behar ditugula Euskal Eskola Publikoko ikasle guztientzat. Digitalizazio ezin da izan, aitzakia, administrazioak ikastetxe publikoi ematen dizkien diru laguntzak murrizteko. Aspektu hauekin batera premia askoa da, premia inbertsinoak berriro esartzea. Ikastetxeak eta irakaslek baliabide digital aurreratuak izan ditzagun, baita homologazio eredu malgu bat bilatzea ere ikastetxeok produktuak eta zerbitzuak kontratatu alizateko. Arlo guzti hauek, irakasleen alfabetatze digitalarekin edo digitalaren beharrarekin batera, ikastetxe publikoek irakaskuntza digitalera egin behar dugun hausi eta transizio jasangarria ostopatzen ari dira. Eskola publikoak modernizazio teknologikorako adostutako plana behar du. Bere osotasunean garatuko dana etapa eta maila guztietan epe sentzun batean eta alba da, alba da, etenaldi politikorik gabe iraganeko errutina eta inertzietatik atera behar gara guztiok. Nahi baldin badu behintzat Euskal Eskola publiko eraikitzailea eta ekintzailea sortu. Hori da gure helburua esploratu eta ikertuko duen Euskal Eskola publikoa bilatzea, bikaintasunaren eta ikasle guztien eskola arrakastaren bilatzailea aktibatuko duena. Daur eguneko teknologia eta aplikazioek lagun gaitzakete gure ikastetxeetan aurrera egiteko behar dugun esagupen guzti hori gure eskura jartzen eta metodologia eta erantzun eraginkorragoak diseinatzen. Gure ikastetxeetan aplikatzen dihar dugun egiten ikasi edo ta irakaskuntza kooperatiboa bezalako irakaskuntza ikaskuntza metodologiek eredu onak eskaintzen dizkigute. Eta proiektuen bidez ikasi eta partekatuz ikasi bezalako dinamika onak dira ikastetxe bakoitzaren hobekuntza sustatzeko, ikastetxen isolamendua apurtzeko, eta baita irakasleriaren zein hezkuntza sistema osoaren inmobilismoa eta autokonplazentziari aurre egiteko tresna egokienak. Eize, zarean eta bi elkartzen duen federazioak eta eige elkartzen duen eskola digitala ekimenak adirazpen honetan erakutsitako bidean lanean jarraitzeko konpromisoa agertzen du gaur hemen. Espaldi izana da bidea eginez egiten dala. Bidea eginez goaz eta bide horretan zailburu handerea Euskal Eskola Publikoaren ahotsa ere eta kezkak kontutan izan ditzazuen hori eskertuko genuke biziki. Eskerrik asko. Thank you.